nola, nola juntzinean, eskolara? Ni aurrena errera. Aizpa, aizpa egin da, bueno, aizpa nio inola urte zarro da, eta arekin urte, urte bat egola pasaren erreran, eta gio hemen altzen. Eta... Maestra Castellana bat egin. Eta... Euskera zetzakina, eta guk ez da baina ikarri mehatzen duen duen, abertzera, baina. Eta erredako eskolan, euskera zite zen duten, ara? Es, es. Biletan, erderaz. Eta erredako eskola, non hon? Ba, jo bota intzuten zan, ez egola, kari pasan. Eta nor zan, e, gogoratzen ez? Eta altzan, eskola, non? Hemen oain zarretxia do. bueno, oain zea do, bai jubilatuena, do oain, eskola hua. Ba. Horbert egintzen duzten eskola, eta oain edo oain. Bai, eta hor, neskak eta mutilak eh, elkarrekin jaute zineten, ara ez, aparte? Ez, bi, zea, zean bi eskola, eta etxia. inetxia, eta bizizan horreko bizuan maestra eta goien maizua. Etxien bizitza zian. Eta eskola, eskoikoan mutila eta eskerrekoan goa. Neskak eta ikasi bai. Asko izaten. Berdina itesen duten, ala zuek laboriak eta ere bai. Bueno, gure, zera bai, te, aztian egun bat izaten labori ja, iteko. De hoste hona atzaldia bakarri izaten duen, jai, orduan ezan laun batek eta jai izaten. Eskolatik jai, la, oste, oste hona atzaldia bakarri. Lehen batetan eskolara. Ah, bai, bai, bai. <laughs> eta, nausan, zuen maestra? Ba, kandida kalbo taberna. Mm -hmm ez dakit bizien, zartu eta egon duzan, gero mendik juntzen donostia ustia bizitzea eta eskola mata ere baita. Hala, gure, eh? baina uste doan ustia Baina, euskera zesek? Zitzula eta jo altza etorzala. Eta, etxekin, bueno, iz, izuelto batzuk bai, baina ez gainen ziren nintzen. Eta horrek urte asko pasa zituen hemen. Eta nora, nora juntzinean, eskola Ni aurrena errera, aizpa, aizpa egin da urte bat egola pasanun erreran, eta jo hemen altzan. Maestra Castellana bat egin. Ja. Euskaraz ditzakin da, eta guk erdaz gutxi, baina ikarin behar izan duen duen, abertza bai. Eta emendako eskolan, euskaraz zitezen duten, ara? Es. Biletan, erderaz. Eta erderako eskola, non zeon? Ba, jo bota intzuten zan, esko etxe bateko bajo bat zen. Peruen, e, eh, peruen eberri. izena. Ta han bajo etan zen. Ta han nik urte bete kari